so hey guys welcome back then other अरे भाई सुनो अरे यार अब क्या हो गया अरे यार तूने वो मनोज दे वाली वीडियो देखी क्या कौन वाली अरे वो फेक कॉपीराइट से कैसे बचे वो वाली हाँ हाँ मैंने देखा है क्या चाहिए वो बता अरे यार मनोज दे ने बोला था कि पी फोर में नहीं एमओ की फॉर्मेट में वीडियो को अपलोड करो ऐसा करने से कभी भी फेक कॉपीराइट नहीं आएगा हाँ हाँ पर यार उन्होंने ये नहीं बोला कि फोन में कैसे करे पीसी में तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पर फोन में काइन मास्टर में ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है उसमें सिर्फ एम का ऑप्शन नहीं मिलता है यार मैं तो अपने वीडियो को एम फॉर्मेट में ही अपलोड करता हूँ यार मुझे भी बता दे कैसे करें देखो काइन मास्टर में तुम्हें एम फॉर्मेट नहीं मिलता है लेकिन तुम अपने वीडियो को एम फोर ऐसी एम में कॉम्प्रेस कर सकते हो इसे करने के लिए तुम्हें एक ऐप को इंस्टॉल करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस ऐप का लिंक दे दूंगा या फिर तुम प्ले स्टोर पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हो वीडियो कंप्रेसर उसके बाद तुम्हें तीन से चार नंबर पे वो ऐप देखने को मिल जाएगी उसे तुम्हें डाउनलोड कर लेनी है डाउनलोड कर लेने के बाद उसे सिंपली से ओपन कर देना है ये स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है सामने कम्प्रेस वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा उस पर क्लिक करनी है उसके बाद सिलेक्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करनी है वीडियो सिलेक्ट करनी है उन्हें कम्प्रेस वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा उस पर क्लिक करनी है ऊपर में यहाँ पे तुम्हें फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है उसके बाद तुम्हें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है यहाँ नीचे आना है और सबसे नीचे तुम्हें कस्टम का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक क्लिक करना है पे क्लिक करनी है उसके बाद तुम यहाँ पे फाइल नेम को बदल सकते हो तुम्हें बदलना है तो बदलो वरना स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर दो उसके बाद वीडियो की कंप्रेस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कुछ ही सेकंड में तुम्हारी वीडियो एम फोर से एम फॉर्मेट में बदल जाए सो इसे तुम्हें अपलोड करो और उसके बाद तुम्हें फेक कॉपीराइट कभी नहीं आएगी ऐसा मेरा नहीं मनोज दे का कहना है सो इस स्टेप को तुम्हें यूज करना है अगर तुम एम में अपने वीडियो अपलोड करते हो तो नहीं तो फेक कॉपी स्ट्राइक आएगी और तुम्हारा चैनल डिलीट थैंक यू यार गाइस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से सो so गाइस इस वीडियो को मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने एमओवी फॉर्मेट में अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मोबाइल में सभी लोग काइन मास्टर में अपने वीडियो को एडिट करते हैं और काइन मास्टर में एम का ऑप्शन मिलता है एमओवी फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं मिलता है इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है सो so यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट करो डन सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक तुम ये लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो जिसमे कलुआ भी है और काफी फनी वीडियो है यार देख मजा ही आ जाएगा रोहित यार कोई गाना चला धड़कता भड़कता